السلام عليكم آه، مدام فادية من منطقة بريد حلوان وبقول احنا هنا آه، في المؤتمر الصحفي آه، لمطالبنا عايزين تتنفذ اول مطلب ليها اللي هي نسبة الخمسين في المية كحد حافز الاداء اعتبارا من واحد تلاتة دي حاجة الحاجة التانية عايزين صرف العلاوة الدورية سبعة في المية إيه، احنا ما بنعطلش شغل حد احنا بس إيه، عايزين حد يحس بينا لان احنا موظفين البريد اكتر فئه مطحونه ما بتاخدش حقها ودلوقتي إيه، عايزين الحد الادنى مش للاجور الحد الادنى لاعباء الموظف اعباء الموظف عباره عن ايه مصاريفه ايجاره مواصلاته اكله شربه بيته بالتالي اما هيدفع كل دوت مش هيلاقي في ايده اي حاجه يقدر فاحنا آه، بنقول يا جماعه اعذرونا احنا جايين نطالب بحقوقنا آه، عشان آه، دي حقوق شرعيه والاعتصام بتاعنا شرعي وقانوني زي ما قال الدستور احنا ما بنعملش حاجه ضد الارهاب احنا ملناش دعوه بالارهاب ملناش دعوه بتعطيل مصالح الناس احنا زي ما دكتور اشرف قال انزلوا واصرفوا المعاشات واحنا هنلبي آه، لكم طلباتكم آه، علقنا الاعتصام ونزلنا وفعلا صرفنا المعاشات عشان اصحاب المعاشات ما لهمش ذنب آه، بعد 10 ايام بعد المهله اتضح ان الكلام ما فيش تنفيذ تعنت مع الفئه البسيطه بتاعتنا احنا احنا ما بنطالبش اي حاجه احنا عايزين آه، بعد ما طالبنا احنا اذا كان آه، رئيس الهيئه هيوافق على مطالبنا وعدم التعرض لاي موظف واقف في الاعتصام آه، احنا موافقين ان هو يقعد بخلاف ذلك يبقى نو no بروبلم يعني احنا ما عندناش مانع ان هو يقعد لو اتعرض لاي موظف بيطالب بحقوقه ف sorry يعني هنقول له game over انت كده ما تلزمناش